good afternoon friends this is Subhash Chaudhary and you are watching digital Subhash जैसा कि दोस्तों मैं मेरे हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ अर्निंग के नए नए तरीके बताता हूँ उस तरीके से आज फिर से आपको लिए चलता हूँ एक नई वे की तरफ जहाँ से आप रियलिटी में कुछ ज्यादा ही पैसे अर्न कर सकते हैं यानी कि अपना खुद का प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो भी बिना किसी भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ठीक है तो चलिए देखते हैं वो नया वे क्या है उसके लिए मैं पहले चलना होगा गूगल क्रोम की तरफ जहाँ पे एक वेबसाइट हमें एंटर करना होगा जिसका नाम है माई ड्रीम स्टोर इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं ठीक है माई ड्रीम स्टोर यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने तरीके से डिजाइन करके उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उस चीज को आपको खरीदना नहीं है सिर्फ डिजाइन करना है और सेल हो जाएगा तो डायरेक्टली वो कंपनी वहाँ से उसको डिस्पैच कर देगी और ऑर्डर कम्प्लीट करेगी ठीक है तो उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे अर्निंग करना है वो सारी चीजें मैं आपको आज बता देता हूँ यहाँ से इसको करना होता है लॉग चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं ठीक है अभी यहाँ पे आ रहे क्रिएट एंसर लेकिन उसके पहले हम लॉगिन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आप फेसबुक के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं तो फिर आप इन्फॉर्मेशन डाल के भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लिया हूँ ठीक है अभी यहाँ पे कैसे हम क्रिएट करते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको क्रिएट एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या वेराइटीज हैं जिसके थ्रू आप यहाँ वर्क कर सकते हैं तो क्रिएट एंड सेल पे आपको पता चल जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए कुछ टी शर्ट है टी शर्ट के अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएगा ठीक है तो टी शर्ट्स पे आप अपने तरीके से जो चाहे वो लिख सकते हैं वो चीज का वहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया जाएगा उसके लिए आपको कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी जैसे यहाँ पे फिफ्टीन अगस्त चल रहा है तो ये सिचुएशन पे अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं इसे अगर यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं अगर आप आई लव इंडिया तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाएगा ठीक है अगर कोई ऑर्डर करता है तो प्रिंट करके यहाँ से इसको सेंड कर दिया जाएगा इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहे वैसा लुक इसको आप दे सकते हैं ठीक है साइज भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसकी साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ठीक है कलर अच्छा है इसको अगर आप चाहेंगे तो बोल्ड भी कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए भी ऑप्शन है ये सब भी दिया हुआ है ठीक है चलिए इतना ही कर लेते हैं इस पर अब अगर आप चाहेंगे कुछ इमेजेस डालना तो आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है अपलोड करके जो भी इमेज आप डालना चाहे हो यहाँ से अपलोड करके डाल सकते हैं ठीक है जैसे कि ये आ गया मैं मेरे इसमें अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें से कोई भी एक आप अपलोड कर लीजिए सॉरी ये साइज काफ़ी छोटी है आपको उस तरीके से साइज लेनी होगी तो आप प्राइस देख लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि two ninety five rupees per unit यानी कि जो ये आपकी प्राइस होगी टू नाइन्टी फाइव रुपीज होगी उसके ऊपर जो भी सेल होगा वो आपकी मार्जिन होगी टू नाइन्टी फाइव रुपीज ये माई ड्रीम स्टोर वाले पर टी शर्ट का प्राइस ले रहे हैं प्लस प्रिंटिंग का कॉस्ट ठीक है तो two ninety five rupees total cost होगा उसके बाद जो भी सेल करने के बाद अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा वो आपकी मार्जिन होगी तो उसको कैसे सेल करते हैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे टी शर्ट की साइज भी आप चूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे अलग अलग साइज दिया हुआ है वुमेन्स के लिए चाहिए तो कुछ भी वो आप कर सकते हैं यहाँ पे और उसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है वो भी आपको मैं बता देता हूँ अदर देन टी शर्ट्स और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए केसेस भी बहुत सारे यानी कि बैक कवर फोन्स के अगर देखेंगे तो iPhone seven plus iPhone seven सबके बैक कवर्स भी दिए हुए हैं फिलहाल इसको पहले हम सेव कर लेते हैं इसको सेव करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ इसको सेव कैसे करते हैं यहाँ पे लिखा है सेव द अपलोड डिजाइन तो इसको हम सेव कर लेते हैं ठीक है ये हो गया सेव अभी हम दूसरी चीजों पे चलते हैं कुछ और चलिए मान लीजिए एक आईफोन सेवन का बैक कवर पे हमें कुछ डिजाइन करना है तो ये आ गया अपना आईफोन बैक का कवर अब यहाँ पे अगर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं और इसको डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे पूरा आजादी आपको अपने तरीके से काम करने के लिए आप जो चाहें वो वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं मैंने लिख दिया माई ड्रीम फोन ठीक है अब यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं कलर को चेंज करने के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मिरर इफेक्ट्स भी दिया हुआ है अगर आप चाहेंगे तो मिरर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर ठीक है ऐसी कैटेगरीज भी दी हुई है तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है अपने तरीके से यहाँ पे चाहेंगे वो डाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए इमेज भी डालने के लिए आ गया तो ये भी आप डाल सकते हैं ऐसा करके आप डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं काफी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं अगर आप चाहेंगे तो इसके कलर को भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं शायद कुछ और अच्छा लुक आ जाए ठीक है सो लेट्स सी अपन ये कलर ले लेते हैं ब्लैक हम्म, ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो आप इसको चाहेंगे तो अलग अलग कलर में कर सकते हैं ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आ रहा है अगर आप चाहेंगे तो बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं ब्लैक कलर डालना है व्हाइट कलर डालना है ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आप उसको भी चूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका बैक कवर के लिए बाकी और क्या क्या ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है बैक कवर भी मिल रहा है पोलो टी शर्ट्स का भी आ रहा है प्लस यहाँ पे देखिए बैग का भी दिया हुआ है कॉफी मग भी यहाँ पे है आप कॉफी का मग भी यहाँ पे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं यानी कि कप के है और उसके बाद लैपटॉप स्क्रीन भी दिया हुआ है तो लैपटॉप स्क्रीन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो ठीक है वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं सबकी अलग अलग प्राइस है तो मान लीजिए मैंने इसमें इसे एक है भी लाइक ये मैंने भी इसको सेव किया और ये मुझे सेल करना है तो इसकी प्राइस क्या होगी वो हम देख सकते हैं यहाँ से इसको हम सेल अगर करेंगे तो कितना पड़ेगा ठीक है अब ये आ गया मान लीजिए इसको मैं कर दिया बाई दिस ठीक है ये हमने कर दिया अब इसको मैं सेल करना है यहाँ पे सेल दिस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से इसको हम सेल करेंगे तो कितना प्राइस हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो भी आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा two ninety five rupees per unit जो हमारी कॉस्ट आएगी यानी कि हमें वो जो भी हमारा सेल होगा उसमें से two ninety five rupees deduct कर लिया जाएगा इसके थ्रू इंडिया जैसे कि हमने इसको चूज किया था इसी साइज थोड़ा सा बढ़ाया भी था कि तो वो एक बार कर लेते हैं वो तो चीज़ है इसको बोल्ड कर लेते हैं ठीक है और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे को कर देते हैं ये हो गया है अभी हमने कर दिया तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है कितना आप क्वांटिटी लेना चाहोगे गोल क्वांटिटी पांच है ठीक है estimated profit eighteen fifty five rupees कौन से भी आपका इसने इस चीज कैलकुलेट किया है मार्कअप प्राइस जो दिया है वो ट्रिपल सिक्स का दिया है और आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो टू नाइन्टी फाइव रुपीज आ रहा है मतलब अदर जो टू नाइन्टी फाइव रुपीज के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आपकी प्रॉफिट हो रही है तो उस तरीके से इसने इंटू फाइव कर दिया और एटीन फिफ्टी फाइव रुपीज आपकी प्रॉफिट बना दिया ठीक है सो एड प्रोडक्ट्स और भी प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट्स ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों का YouTube का चैनल है आप लोगों का लाइक कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप तो उस चीज़ के लिए खास है आप उसको ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने YouTube चैनल के थ्रू भी इसको प्रमोट करके काफ़ी इजीली आप सेल कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं ये वेबसाइट के थ्रू इसको आप चाहेंगे तो बैक साइड में शोल्डर पे जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं टी शर्ट्स के मग में या फिर बैक कवर में अपने तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना होता है या उसकी लिंक्स को आप अपने यूट्यूब में या अपने ब्लॉग में शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू अगर वो सेल होता है तो आपको उसकी प्रॉफिट मिल जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आने में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you thanks for watching